Ola, chamo Io, son diseñadora e artesa textil e quero falarvos hoxe dun proxecto que está na procura de financiación que é o de la Fest organizado por CTH. É un, é un festival pioneiro que a, de nova feito de nunha perspectiva de xénero e que procura visibilizar e revalorizar a arte urbana eh, femenina. Están, quedalles nada para rematar e a verdade é que este tipo de iniciativas culturais eu creo que agora mesmo é importante eh, financialas e a e eh, que, bueno, que teñan lugar e sobre todo por unha cuestión moi importante que é a de que ao final o, o arte en xeral é un mundo moi masculinizado e importante eh, as iniciativas como esta. Un pequeno